die heute hierher gekommen sind ins Schloss Bellevue, übrigens auch alle, die noch reinkommen möchten. Allen sage ich ein besonders herzliches Willkommen heute im Park und Garten des Schlosses Bellevue. b e l